ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมารายกับเกม Kingdom Hearts บไบสลิปไฟนอลเมงนะครับกับพาร์ทที่6ของเนื้อเรื่องของอคอนะครับวันนี้เราจะมาลุยโลกของดิสนีย์ชาวกันมาส白いマスクは希望の印この町の平和を守る 正義のヒーローキャプテンジャスティス参上はってちょっと待ってキャプテンジャスティスだぞ正義のヒーローが声かけてんのに立ち去るやつがいるかいいえ私には正義のヒーローに助けていただきたいようなことを誰か助けてくれ したこのキャプテンジャスティスが助けてやるぞなんだあかうんまあちょうどいいか正義のヒーローにはうってつけだなんだどんな事件だ フルーツボール広場にまたモンスターが出たんださあ正義のヒーローの出番だモンスターまさかここにもアンバースがモンスターああいつらはダメ専門外だ正義のヒーローに専門があるのですかあいつらは俺の手には負えないいや相性が悪いんだ そんなこと言わずに頼むよ正義のヒーローだろあいつらが現れるようになってフルーツボールはめちゃくちゃだお聞こえないか助けを求めてキャプテンジャスティスを呼ぶ声だよし今行くぞ向こうの方が緊急事態のようだ必ず戻ってくるからな あんなことを言って絶対戻ってこないよ。何が正義のヒーローだ。私はヒーローではありませんが、力になれるかもしれません。本当かい助かるよ。あいつらをフルーツボールでやっつけて、フルーツボール広場に近寄らないようにしてほしいんだ。わかりました。準備ができたら僕に声をかけて、フルーツボールの扱い方を教えるよ。 คครับก็ดิสนีย์ทาวครับ เหมือนเดิมก็น่าจะมีแค่มินิเกมนะครับเดี๋ยวเก็บของกันนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวลืมเก็บของนี้ก็จะยาวๆแต่น่าจะต้องแค่ไปเล่นมินิเกมเอ่อคล้ายๆวอลเลย์บอลหรือเปล่าเทนนิสไอ้พวกตีข้ามไอ้ข้ามเน็ตเลยไปเลยฮะ เล่นไงจำไม่ได้แล้วนะ โอเคสี่เหลี่ยมกับโอเคแรกไม่ยากหรอครับตี ตีข้าวข้าวโกะตีผลไม้เอ้ยทำไมมันเด้งไปทางนู้นเดี๋ยวได้ฟาดอย่างเดียวครับผม ไปไปเยี่ยงเลยลูกใหญ่โดนยาก ตอนนี้เราโดนดำอยู่ ไหวไหมเนี่ย เออโอเคเข้าอยู่เอาไปเยี่ยงตีไปโคตรมัวให้ตีอย่าบอกแค่พวกนี้ก็จะแพ้กันเฮ้ยเท่าแล้วหาเท่าแล้วครับโคตรเกลียดเลยมินิเกมไม่บ้าเนี่ยตีมันเข้าที โดนนำแล้วเรียบร้อย เราไม่คิดจะเข้ากับเขาเลย ไปอ่ะลูกเดียวก็เอาเดี๋ยวโดนนำอีกแล้วเออได้บ้างไหม โอเค สองลูกติดครับจังหวะนี้สิบสิบท่อแล้วไปมีเน็ตเพิ่มเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ มั่วซั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวขอเซตก่อนเอาโดนเท่าเดิมขอนำแล้วครับบล็อกได้บล็อกแอปเปิลได้ เอาโดนโดนโดนอุ้ยเกือบโดน ตอนนี้นำไปอยู่แค่หนึ่งยังไม่ปลอดภัยครับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้บล็อกได้เท่ากันแล้วตอนนี้เอามีเน็ตมาบังครับตอนนี้เดี๋ยวดิอึ้งได้ไปหนึ่งดอก ได้ไปอีกสองดอกอีกที่ได้ได้ไปอีกครับตอนนี้เริ่มมัวจังหวะได้ไปอีกหนึ่งครับโอ้โหอีกหนึ่งครับโอ้โหนะแต่ไม่ห้าแล้วตอนนี้ ตีก็ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็ไปครับอีกหนึ่งดอกแตงโมแตงโมขวาเบียดเบียดกันเด้งเข้าหรือเปล่า เข้าครับ เข้า ชิงกันเองโอ้ ฝาดก็ไม่ขึ้นเรียบร้อยอีกหนึ่งลูก ตอนนี้ก็นะนำอยู่ประมาณ5แต้ม5าแต้ม5แต้ม ห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดแต้มใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนอีกโดนแซงวะเอ้ย โดนนำ ไม่ใช่โดนนำเฮ้ยโอเคผ่านเฉยすごいモンスターをやっつけちゃった君こそ本当の正義のヒーローだよ 私からもお礼を言わせてくださいありがとうございましたあなたはミニーですこの国の王妃様だよあ失礼しました王妃様私はアクアと申しますそんなにかしこまらないでくださいミニーで結構です本来 私たちがこの国を守らなければならないのですがやめてください耳ニ王妃王様がお出かけになっているんですから仕方がないですみんな分かってますだから今年もいつも通りドリームフェスティバルが開催されているんですよそう言っていただけると助かりますそれにしてもピートのやつ正義のヒーローって言ってるくせに全然頼りにならないんだから ピートキャプテンジャスティスと名乗っていましたがジャスティスなんてとんでもないあいつはわがまま放題で暴れん坊のピートだよ人気投票のために変装してるだけミリオンドリームアワードの商品が目当てなんだミリオンドリームアワードどういうものなのですかドリームフェスティバルの催しの一つでこの町一番の人気者を投票で決めているのです ピートは正義のヒーローになれば人気者になれると考えているようですが少し勘違いをしているようですね誰かの思いが正義のヒーローや人気者を生むのです自分から名乗ればいいというものではありませんだったらきっとアクアが一番だ僕の思いを込めて君に投票するよ <laughs> ありがとう あなたの期待に応えなくてはなりませんねそうだよがっかりさせないでくれよまあ大変ですね <laughs> ええ頑張ります今年のミリオンドリームアワードは誰だろう 皆さんお待たせしましたディズニータウンドリームフェスティバルのメインイベントミリオンドリームアワードの発表を行います <laughs> 発表するまでもない俺様で決まりだ今年の受賞者はなんと複数いらっしゃいます今年のミリオンドリームアワードはベントス テラの3人ですわすごいベンテラも来てるのねなんだと何かの間違いだ今年はこのキャプテンジャスティスに票が集まったはずだそうだろうお前ら ったらこっちかここのレーサーキャプテンダック集計結果に間違いはありません3人が今年の受賞者ですピートあなたの行動の動機はどうあれやろうとしたことはとても素晴らしいことなのですよですからわずかですが あなたにも票が入っていますあなたも誰かの人気者なのですよは票なんかどうでもいいんだいいから商品をよこせピートこれまであなたの行動には多少目をつむってきましたがあなたに期待してあなたのことを思って票を入れてくれた人の心をないがしろにするような今の言葉は許せませんへえ 許さないってどうするつもりだ少しの間頭を冷やしなさい衛兵ーなんだあおおおこれ ら離せたらかこさあ授賞式に戻りましょう受賞者のベントゥスアクアテラステージにいらしてくださいあらどうやら 他のお二人は欠席されているようですねもう旅立った後なのねではあなたが代表して受け取ってくださいねあなたたちはドリームフェスティバルにおいてたくさんの人からの人気を集めましたよってここにミリオンドリームアワードを贈りますおめでとう ありがとうございます受賞の記念としてあなたをイメージしたあなただけの特別なアイスクリームクイーンベリーアイスを贈りますいいな自分だけの特別なアイスクリームか かがですか美味しいですこの味私大好きです <laughs> 喜んでもらえてよかったですたくこんなところに置いてけぼりにしやがって絶対に抜け出してやるお前の力じゃここからは出られない 誰だ姿を見せろ慌てるんじゃないよ黙って私の話を聞きおお私の言うことを聞けばお前をここから出してやろうじゃないか本当かこっから出られるんなら誰だって構わない何でも言うこと聞くぞ物分かりがいい おいお前に私が全ての世界を手に入れる手伝いをしてもらう เคครับก็จบในเรื่องของดิสนีย์ทาวน์แล้วนะครับก็พาร์ทที่6ก็จบแค่นี้นะครับไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปแล้วนะครับบาย